ацетилендин күйүшү ацетилен абада оңой күйөт ацетилен абада күйгөндө жарылып кетиши мүмкүн биз анча чоң эмес пробирка алабыз штативке бекитилген пробирканын түбүн тешип алабыз бул пробиркага 2-3 бөлүк кальцийдин карбидинен салабыз химиялык стаканга үчтөн бир катыштагы күкүрт кислотасынын аралашмасын куябыз абада ацетилен түтүндүү жалын чыгарып күйөт ацетилендин абада күйүүсү үчүн абанын составындагы кычкылтек жетишсиздик кылат эгерде ацетиленди кычкылтекте күйгүзсө жалың түссүз болуп температурасы үч миң жүз элүү градуска чейин жетет мындай жогорку температурада көп металлдар эрийт ошондуктан ацетиленди металдарды ширетүүдө темир кесүүдө колдонушат